Yo en la calle casi no puedo dormir, me duermo hasta las 5 de la mañana o a las 6. Porque luego vienen los de los de y todos esos y empiezan a pelearse los iguales y luego hacen ruido o ponen música y luego se empiezan a pelear entre ahí. Pues yo no puedo dormir. El relajo empieza desde las 9 hasta las 5 de la mañana pues despierto a mi perro y nos damos, nos vamos a dar una vuelta, regresamos y ya cuando veo que ya se calmó el relajo, me, me acuesto y me duermo ahí con mi perro.